Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cas Incredible und heute guckt ihr mit mir zusammen ein V-Pop-Lied an, also Popmusik aus Vietnam und ja, wir haben in letzter Zeit einige vietnamesische Künstler abgecheckt, äh, Sobin, Son, Tom, MTP und und und, äh, könnt ihr alles auf meinem Kanal so finden und genau, ich gucke mir jetzt eine Sängerin an und zwar Tlin featuring Two Pills and Last Fire Crew. Also ich kenne den nicht, bin gespannt, äh, was da jetzt rauskommen wird. Äh, es hat schon 3 Millionen Klicks nach einem Monat. Mal gucken. Let's go! Englisch, Untertitel glaube ich. Mal gucken. Okay. Oh, sieht schon mal hübsch aus. Thelen. Thelen. Interesting setting. Oh. Nice beach. Oh, was hat sie da in den Haaren? So Stacheln oder so, richtig interessant. Oh, mit Choreografie. Single Ladies. party. I'm not a single lady, but party. Oh mein Gott. Habt ihr ihre Fürnägel gesehen? Oh mein Gott. Sieht echt krass aus. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, es sind echt krasse Settings, äh, so verschiedene Settings auch. Also dieses Musikvideo ist gar nicht langweilig, es ist richtig ernst gemacht. They are enjoying it. The party atmosphere. Ooh. Nice voice. She has an interesting uh, voice color. Really good. The drinks are on us, yeah. And drinks are on us. Nice. Oh my god, she's really nice, Taylor. If she has other music videos, other great songs, write in the comments, please. Oh, the outro. <laughs> and I love her styles. So different really catchy. Let's like this and subscribing Telen. Cool! Wow, write your opinion about this music video in the comments. If you have other Vietnamese singers which I should check out, write it down in the comments too. oh, booty booty. <laughs> cool. Nice. <laughs> genau. So, if you enjoyed this reaction video, please don't forget to like and don't forget to subscribe for more Vietnamese music reactions. Support this for free. And, well, to say thanks for watching, stay safe, stay healthy, and I hope I will see you in the next reaction video. Bye!